こちらです煙ったよ離れすぎのラブソン揺らせた記憶に また心がつまずくよ抱き合って眠ってた終わらない夢を見た優しさとぬくもり重ね合ってならばぜウも胸に残る あどけない仕草に I've been with you Oh, my love birthday もうあれほど誰かを大切に思うこと二度とはないだろう Just a f o r i n love with you. Oh,